Hodně štěstí, milá Emo. Vy jste se rozešli? My jsme spolu prý ani nikdy nechodili. Debil. Tak... Eh, nechci si třeba aspoň svouknout ten dort. Hm? No.